En Guatemala aún no encontramos soluciones a la conflictividad social a pesar de los múltiples esfuerzos que se han implementado, mientras los costos socioeconómicos derivados de esta situación siguen impactando negativamente al país. El sistema de análisis para la conflictividad social SACS es una alternativa para conocer y comprender la conflictividad social y así propiciar soluciones integrales en beneficio de los actores involucrados. La conflictividad social nos afecta a todos y todas, por lo que es preciso transformarla para el desarrollo del país.